hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की यह वीडियो पाइथन की है और पाइथन में फंक्शन हम बता रहे थे कि फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं तो एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था इसके पहले और भी वीडियोस मैंने पब्लिश किए हैं फंक्शन को लेकर के थोड़ा कांसेप्ट क्लियर होगा इससे इस वजह से और भी वीडियोस डाल रहा हूं अभी हम यूजर डिफाइंड के ऊपर बात कर रहे हैं तो पाइथन जो आइडियली है उसे ओपन कर लेते हैं ठीक है तो यहां से पाइथन की आइडियली ओपन कर लिया हमने ये पाइथन की सेल है तो हमें पाइथन के सेल पे काम नहीं करना हमें कहां काम करना है एक नई फाइल ले लेते हैं वहां पे काम करना है यहां पे हम काम करेंगे तो अब यहां पर एक फंक्शन मैं बना लेता हूं क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है दैट्स व्हाई यहां पे लिख देता हूं माई और यहां लगाता हूँ अंडरस्कोर फन तो ये लिख दिया माई फन अब ये माई फन नाम से फंक्शन बना दिया लेकिन फंक्शन बनाते समय डेफ कीवर्ड का लिखना जरूरी है तो यहां डेफ कीवर्ड भी हमने लिख दिया ये लिख दिया अब यहां पे लगा दिया कोलन क्योंकि ये फंक्शन है ना फंक्शन है तो दैट्स वाई यहां पे कोलन लगा दिया हमने अब एंटर प्रेस करता हूं अब हमें प्रिंट क्या करवाना है वो देख लीजिए ठीक है और क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इन दोनों का सम एडिशन ही तो करवाना चाहते हैं हम तो यहां पर ना तो वेरिएबल हमने बनाया है ना तो कुछ बनाया है ये बात हमारी दिमाग में तब आती है जबकि हम प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं और हम किसका किसका सम कराएंगे जब हमने वेरिएबल ही नहीं बनाया है तो यहाँ पे वेरिएबल बना दीजिए यहाँ पे कर दिया ए और फिर कर देंगे कॉमा बी ये कर दिया अब ये दोनों वेरिएबल बन गए अब यहां पर क्या करना है लिखना है द एडिशन इज ठीक है इतना लिख दीजिए द एडिशन इज और फिर यहां पर ये डबल एटेड कोर्स में रहेगा या single aided course double aided course दोनों दे सकते हैं आप आपको जो सुविधा लगे जैसा ठीक लगे वैसा करिए डबल एटेड कोर्स अगर अच्छा लगता है तो डबल एटेड कोर्स दीजिए अदरवाइज सिंगल एटेड कोर्स भी आप दे सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहाँ पे कराना क्या है ए और बी का सम कराना है ना तो ए और बी का सम करा दिया हमने लीजिए हो गया प्रोग्राम खत्म हो गया आपका अब आप इसको सेव कर लीजिए यहां से इसको सेव करता हूं देखिए यहां पे जाता हूं और अब इसको मैं सेव कर रहा हूं तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं ये डेस्कटॉप पे जाकर के हमने fun dot P Y dot P Y लगाना जरूरी पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है ये हमने सेव कर दिया अब ये चलेगा कैसे काम कैसे करेगा तो यहां से F5 बटन प्रेस कीजिए ठीक है तो ये रन हो गया तो रन हुआ तो कुछ भी नहीं किया तो कब आएगा तो आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको कॉल करना पड़ेगा इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना हमने फंक्शन का नाम क्या दिया हमने फंक्शन का नाम दिया माई अंडरस्कोर फन यही तो दिया था फंक्शन का नाम ये दिया था ना और अब यहाँ पे उसको बताइए कि किसको किसको आप सम करवाना चाहते हैं ठीक लाइक हमने कह दिया कि हम 20 कॉमा थर्टी इन दोनों को सम कराना चाहते हैं इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो अभी कहेगा ठीक है हमको पता चल गया है अब इसको सेव करिए तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद आप इसको रन करवा देते हैं ठीक है तो जैसे ही रन करवाएंगे तो देखिए इसका रिजल्ट 50 आ रहा है हमने क्या क्या ऐड किया था हमने ऐड किया था 20 और 30 तो इसका रिजल्ट 50 आ रहा है क्लियर है अब करना क्या है अब मान लीजिए कि हमको फिर जरूरत पड़ी और फिर हमने सोचा कि फिर नहीं नहीं अब इस बार हमको 25 और 90 को ऐड कराना है तो यहाँ पे फिर उसी फंक्शन को कॉल कर दीजिए माई फन ये लिखा हमने और किसको किसको ऐड कराना है देख लीजिए जैसे मान लीजिए हमको 20 कॉमा इन दोनों को ऐड कराना तो बस हो गया कॉल कर दिया हमने फंक्शन को अब इसको यहाँ से सेव कीजिए और यहां से रन करवा दीजिए बस हो गया काम ये सम करके दे देगा हमें तो देखिए पहले वाले का सम आ रहा है फिफ्टी दूसरे वाला का सेवन ठीक है अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको किसी और का सम कराना है तो यहाँ पे फिर वो भी लिख दीजिए माई फन यही फंक्शन का नाम था और यहाँ पे मान लीजिए हमको 20.5 कॉमा सिक्स इन दोनों का सम कराना है अभी देखिए यहाँ डेसिमल हो गया है ध्यान दीजिएगा अब इसको सेव करता हूं देखते हैं क्या होता है तो इस प्रोग्राम को जैसे हमने चलाया तो ये डेसिमल नंबर का भी सम करके हमें दे रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वो करता क्या है हमने इसे बता दिया कि दो नंबर्स का एडिशन करना तो जब जब हमें जरूरत पड़ेगी एडिशन करवाने की हम खाली लिख देंगे और ये ऐड करके दे देगा हम बता देंगे कि हाँ इन दोनों को ऐड करो तो वो ऐड करके दे देगा आ रही है बात समझ में यूजर को बस नंबर वो एंटर करना है लाइक सी लैंग्वेज में जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही है ये तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर करें thank you for watching this video